Tentaremos abordar de seguido a perspectiva legal, coa abogada Victoria Dieguez Guerrero, máis coñecida como Vicky. É unha abogada con moita experiencia en Dereito de Familia e Igualdade, pero quere que nos fagamos a idea do sufrimento emocional das mulleres que viven esa desigualdade e a violencia de xénero. Elas son víctimas por partida doble, Por un lado, vítimas dun delito, e por riba, o autor, na maioría dos casos, é o home co que compartiron unha vida, unha relación afectiva e teñen fillos e fillas en común. Todas as víctimas de violencia de xénero atravesan situacións personais moi complicadas. Como abogada, cando falamos de dereitos humanos e mulleres, de que estamos a falar? Pois a igualdade, eh, eu me entendo que, eh, que as mulleres e os homes teñamos acceso aos mesmos dereitos, eh, teñamos acceso eh, a toda a oferta eh, para cubrir as necesidades que ofrece a nosa sociedade e a recibir o mismo tipo de trato que ese trato non teña nada que ver co, ca distinción sexual, ca identidade, sí, co xénero, co, co, ca distinción que fai a sociedade entre home e muller, que non teña nada que ver con eso, que se nos trate igual, que a nosa mirada ou a mirada do outro con relación a mulleres e homes sexa igual, basada nos mesmos criterios, e non uns criterios eh, destinados a, a mirar as mulleres e outros criterios destinados a mirar a, a mirar a homes. Que o mismo que fagamos homes e mulleres teña a mesma mirada, e que o mismo que xixamos tamén teña a mesma resposta por parte da sociedade. Que é para vostede ser muller hoxe? Eu penso que ser muller pode ser dúas cousas, o que tes que ser e o que queres ser. O que realmente gustaría tes, o sea, a labor, eh, eh, quero decir, ser muller ten que ser, o meu punto de vista, facer o que che dé a gana. É dicir, algo que, que tradicionalmente considerase que é unha, unha actividade, unha conducta, un comportamento propio dun home que ti o poidas facer igual sen recibir ningunha crítica. E por outra banda, é o que realmente se nos permite que sexamos. Porque é evidente, eh, de todo, esa, todo o mundo é sabido que moitas das cousas que faguemos as mulleres eh, recíbese cunha mirada diferente, moitas veces moito máis crítica, ca a que se recibe polo mismo feito, mesma actitude de comportamento por parte dun home. Entón, ser muller hoxe significa que queremos facer as mesmas cousas que eles, que queremos facer as cousas diferentes que eles, pero non queremos recibir esa mirada tan eh, moitas veces tan crítica, tan impositiva, eh, moitas veces tan, tan agresiva, facendo o mismo. E a realidade é que temos que facer o que a sociedade nos di que temos que facer. Entón é unha perfecta loita entre esas dúas eses dous parámetros, esas dúas visións. E que significa ser feminista neste momento? Pois que significa feminista? Pois seguir, seguir na loita. Ademais, eu penso que este momento en concreto é un momento decisivo na loita feminista e decisivo na sociedade, porque ahora hai moitos, algún grupo político, eh, algunhas persoas que eh, parece como que saliron do armario. É dicir, sempre pensaron que a lei de violencia de xénero era unha patraña que non valía para nada e antes non se decía, porque socialmente non era ben admitido, pero que ahora xa se pode decir. E entón, pola, mm, por esa porta aberta que ahora mm, se nos mostra de diante por parte de, de algún grupo político, en concreto falo de Vox, e moitas veces tamén do Partido Popular. Eso ha permitido que moitísima xente súbase a ese carro para decir o que sempre pensou e que non se atreviu porque non era políticamente correcto e agora está admitido. Incluso é como unha mostra de, incluso de, bueno, pues, ten un par de narices para decirlo. Entón, eso está provocando que toda esa eh, faceta, faceta no, todo ese eh, universo que acabamos de con, que rematamos de conquistar as mulleres, que por dereito nos correspondía, pero que nunca logramos a, a alcanzalo, e que ahora estábamos o apui que xa de empezar a disfrutalo con certa tranquilidade, estánsenos outra vez poñendo obstáculos e botándosenos para pa atrás. decir, estamos nunha fase de certa regresión e penso que é un momento fundamental para que a xente déase conta de que defender os dereitos das mulleres é defender o bienestar social e é defender os dereitos humanos, porque ao fin e a cabo, homes e mulleres, eh, temos que ser tratados de igual maneira. Non somos iguais, porque todas as persoas non son iguais, pero sí que temos que ter dereito ás mesmas cousas e o acceso aos, ás mesmas... Mm, mm, bueno, Sí, as mesmas oportunidades, efectivamente. Entón, quero dicir que iso é hoxe un momento decisivo. Entón, ese momento por ser tan decisivo obríganos a sair de novo a, a rúa e a loita que creíamos que de algún xeito xa estaba, bueno, pois nun, nun momento subíamos un pico e xa estábamos nunha certa estabilidade e cunha pouquiña de calma, de repente volveu venir, volveu chegar un tsunami con un tsunami contra o que hai que loitar, pois coa, ca mesma forza, se me apuras, que outros momentos da historia non que non pensábamos que tiñamos que voltar, e é verdad que así, de, de, fe, de feito, penso que unha mostra deso foi a, pois a, a, a grandísima resposta que deu a sociedade co, o celebración dos 8M, tanto diste ano como ano 2018, que xa foi un punto importantísimo nese un momento decisivo, pero que este ano tamén o foi. Entón hai unha corrente social no que nos damos conta de que é unha loita que que é unha loita que corresponde a homes e mulleres, a toda a todos os estratos da sociedade. Bueno, eu penso que esta ola en concreto que ten eh, é que unha, mm, quero, é de un momento global, é dicir, ahora Agora estamos nun momento no que as redes sociales, internet, permítenos que toda a dispersión dos movimentos feministas que antes era de, diferente, de difícil contacto, porque había que contar co tempo, cas comunicacións, pois hoxendía permítesenos un contacto inmediato, entón estar eh, todas as mulleres facendo, por, por, por exemplo, unha chamada eh, en, en Buenos Aires, por exemplo, en Argentina, e aquí cunha resposta, unha reacción inmediata prácticamente, se ali protestan un día por unha sentenza, tal, nos podemos protestar aquí no mesmo día, entón, e a globalización permite tamén eh, a cohesión do movimento feminista a vez tamén a dispersión, porque o mundo é global, é tan diferente, pero que permítenos tamén un pouco o contacto entre nós. E despois, desde o meu punto de vista tamén é un momento complicado porque moita da, da discriminación que sufrimos e dos peligros que as mulleres sufrimos e a veces mostrase dun xeito tan sutil que eso nos momentos anteriores da vida non o era. Decir, antes eh, non se nos permitía votar, e era unha cuestión, indubitada, é dicir, non se nos permite votar e era unha cousa que iba en contra dos dereitos das mulleres, pero que agora hai moitísimas cousas que van en contra do dereito das mulleres, pero que van disfrazadas do exercicio da libertad individual das mulleres. E entón, digamos que agora eh, as, as, as, mm, as reivindicacións, eh, bueno, pois parece que chegamos a un momento onde as mulleres alcanzamos o que tiñamos que alcanzar, pero de feito non é así, porque moitas desas agresións contra as mulleres veñen revestidas do nosa da, do, da oportunidade de exercicio da nosa liberdade individual. E entón, realmente, bueno, pois hai que ter eh, unha visión eh, pois moi viva neste momento, é dicir, non podemos estar tranquilas nin tranquilos, dende logo, eh? Póñanos un exemplo das novas temáticas que ten que afrontar o feminismo actual. Pois claramente che digo que son as dúas, eh, me parece, frontes de, de, de reivindicación neste momento do movimento feminista, que son os vientres de alquiler e eh, a, a, bueno, a regularización da prostitución, que se argumenta dende o exercicio da liberdade individual dunha muller que queira ter un fillo pa outro, porque seguimos no estereotipo de que as mulleres estamos educadas pa outros, pa satisfacer as necesidades sexuais doutros e pa satisfacer as necesidades de exercicio da, da, da liberdade, bueno, de exercicio da maternidade ou paternidade pa outros. Entón, esa suposta liberdade desa muller de entregarse o fillo para outros, pois entón revístese e connotase dese exercicio de liberdade cando realmente, dende o meu punto de vista, e de unha grandísima parte do movimento feminista, precisamente o que está facendo é eh, violar os dereitos das mulleres, porque de novo é convertir as mulleres como un instrumento, unha ferramenta para a felicidade do outro, que é prácticamente a base eh, da, da educación que se nos, eh, que se nos está dando pois, dende os comentos da, da, da civilización. Vamos, dende que temos expertas que fan análisis sobre este, sobre este aspecto. Somos seres para outros, seres para lle facer benestar, aos, para lle ofrecer benestar aos outros, para permitir que os outros poidan eh, de, desenrolar e disfrutar da súa maternidade. Pero nós entregámonos para eses outros. E ese penso que son os dous puntos de maior debate, porque además non hai, dentro do feminismo, non hai un criterio único con relación á prostitución, e iso, claro, fai... Por exemplo, por exemplo, por exemplo, e despois o lenguaxe que se utiliza pois tamén é definitivo. Por exemplo, moita da xente que defendía o desenrolo desas xornadas falaba das mulleres que traballaban cos seus genitales. En realidad, estábanse, estábanse deixar prostituir. É clarísimo. Porque elas non satisfacen as súas necesidades permiten que os outros se satisfagan. De, em, bueno, eso xa entrar en outro debate. Xa entraríamos en outro debate que deixámoslo. Desde a perspectiva policial e da cousas que... Bueno, é que esa é a realidade da prostitución unha muller eh, que por súa liberdade quere desenrolar ese tipo de, de, con, bueno, de actividade, por chamar de alguna maneira, ben, pero é que esa, é dicir, a defensa do dereito desa muller non permite eh, a regularización do dereito desa muller vai supoñer a esclavización da inmensa maioría do 95%, según os datos da Guardia Civil, da Guardia Civil, do 95% das mulleres que están no mundo da, da prostitución, da trata, efectivamente, da trata, da esclavitude da, da prostitución. Entón, a realidade non é esa. Como abogada especializada en casos de violencia de xénero, atopouse con algún obstáculo no exercicio da súa profesión? Bueno, eu mmm, É certo que dende a publicación da Lei Orgánica do 2000 do 2004 é certo que o sistema ten feito un viraxe de 180 grados. O sea, realmente o sistema judicial neste momento non ten nada que ver eh, ca casuística e como se afrontaba a casuística de violencia... Casuística non, é dicir, as situacións de violencia de xénero que se producían pois antes do 2004. Entón, o sistema reaccionou reaccionou ante a realidade unha realidade que reivindicaba eh, a, o movimento feminista exixindo que se tratara o tema como un tema de Estado, un problema de Estado. Non era a, unha situación esporádica ou un episodio que ocurría dentro dunha familia, non era un tema privado, era un tema social e un tema de tipo estructural. Entón, o movimento feminista logrou que se tratara o, o asunto realmente como un problema de Estado e tivo reflexo na, na, no dictado dunha lei en concreto que de forma temática exclusiva falaba da violencia de xénero. Entón, o sistema judicial reaccionou tamén moi positivamente, eh, instauráronse os xulgados específicos de violencia de xénero, temos unha Fiscalía específica de violencia de xénero, hai un observatorio eh, do Consello Xeral do Poder Judicial, hai unhas normas que hai que seguir en materia de educación, de publicidade, está moi ben. Fanse moitísimos eh, cursos, a xente está moi formada, os operadores jurídicos e as axentes que traballan no xudgado, en todos os organismos públicos, teñen moitísima formación, pero, do meu punto de vista, teñen unha formación teórica, porque non teñen traballado con mulleres. Entón, é unha formación teórica que cando vas a un curso, explícanche un curso, ponche ali unhas pantallas e vese que controlan, é dicir, comprenden o que é o círculo da violencia, comprenden de algún xeito como eh, o, o, el, o acto en sí material de unha, un, un acto de violencia física e o final dunha cadea de actos sucesivos de violencia psicolóxica, por exemplo, entenden, non? Eso é unha transmisión dunha información teórica que é fácil de asimilar e eso a xente o recibe o entende, pero eu vexo que hai unha xima, é dicir, hai un, un, un, un oco enorme entre o que é a teoría co que é a práctica. Porque despois producense situacións de violencia de xénero eh, hai suxetos do, do, dos organismos públicos que o definen como violencia episódica e entón o distinguen da violencia, eh, da violencia de xénero, por exemplo. Entón, fan como unha especie de un caixón onde metemos determinadas cousas que lle quitamos o tinte de violencia de xénero e entonces non o tratamos como violencia de xénero. E cando ven algo que é violencia de xénero, o tratamos dese xeito e non lle aplicamos, por exemplo, moitas das ferramentas que lle hai que aplicar. Entón, dende meu punto de vista, eh, non hai un verdadeiro coñecemento do que é o percorrido dunha muller ao longo dunha relación eh, que está salpicada e eh, que ten como nota eh, a violencia de xénero. E despois, é certo eh, que a xente que traballamos con mulleres é unha, é unha cuestión que repetimos incesantemente. É a, incre, eh, a falta de credibilidade que temos eh, que teñen que temos as mulleres na sociedade. Porque o mismo discurso expuesto por un home teño unha nota de autoridade que non ten o mesmo discurso feito por unha muller. E iso trasládase a todos os ámbitos da, mm, da sociedade. No ámbito do coñecemento, no momento en que eh, os, os, as ferramentas de, de referencia nos... Eh, contenidos curriculares e maioritariamente autores, por exemplo, masculinos. E despois, eh, na, na sociedade, pois, eh, as mulleres que son eh, remiti, eh, chamadas para ter unha opinión experta nun entorno pois, dun programa, eh, maioritariamente chamase os homes. E despois, na, na eso baixado a nosa vida privada, ocurre exactamente igual. E as mulleres, cando chegan ao xudgado, contan unha historia, bueno, pode ser verdad. Ven a parella, conta a súa historia, e automáticamente a, a, a información que deu a muller queda encaixada dunha posible exaseración, é un, é un acto episódico, porque non hai unha auténtica credibilidade dende meu punto de vista. E ese é o gran problema. E despois, todo o mundo sabemos que non hai datos para defender eh, unha afirmación segundo a cal existen denuncias falsas. É que non hai datos deso, son percepciones subxectivas da persoa que atende mulleres nun organismo público. E esa percepción subxectiva que é carente completamente de datos permite a moitísima xente nun foro de debate, nun foro docente, nun curso, expresar a posibilidade de que, bueno, cando unha muller ven denunciar, pois hai que plantexar a posibilidade de que, bueno, de que pode mentir. E de aí pasar a que a maioría das mulleres menten é unha cuestión, pois é un clic, realmente. E, entón, o entorno que fai a recepción da denuncia é un entorno de moita credibilidade. E despois, se denuncias porque denuncias, e se non denunciaxe porque non denunciaxe. E despois, se a denuncia eh, con, eh, termina e conclúe nun, nunha sentencia absolutoria, pois entón surxen as suspicacias. Se denuncias tres veces, porque denuncias tres veces, se non denunciaste ninguna, e de repente un día ocorriuse que tiñas que denunciar, a, a falta de credibilidade eh, eh, elevase sobre a que porque non denunciaste antes se tanta situación negativa, por que non denunciache antes? Entón, sempre hai un punto no que eh, sirve de anclaxe para defender que iso ou non é violencia de xénero ou que mm, non é creíble e ademais son delitos eh, feitos que cométese na, na, na intimidade dunha parella entón ter, ter ferramentas de proba, de, de prova non hai non hai. Os nenos moitas veces pois non se lle cree porque din que están manipulados, Entón, hai que levar un parte de lesións. Que reflexións se producen coa incorporación dunha perspectiva de xénero no exercicio da xustiza? Penso que é que o sistema está moi ben definido, pero ninguén o quere utilizar, porque ninguén quere ver cando hai un acto de violencia de xénero. E tamén eu diría outra cousa, que iso é algo que eu tamén estuve reflexionando dende que eu traballo, e é que moitísimas veces os xulgados observan e analizan o comportamento da xente que lle veñe dende seus propios parámetros de vida. Entón, non pode entender como pode haber unha muller que teña un nivel de tolerancia ante a violencia tan tan alto e poda chegar ao xudgado denunciando unha situación de altísima violencia e falando cunha normalidade como estou falando aquí agora porque non entenden o desdoblamento que se produce na subjetividade dunha muller a hora de, de sentir o que sinte e despois de contalo, porque é como se foran dos persoas distintas. Entón, os parámetros en base aos cuales de, eh, se estudia, se fai a valoración sobre a credibilidade, aplícanse nunha muller víctima de maltrato como se aplican os mesmos parámetros pois a persoa doutro delito. É un delito da violencia de xénero, é un delito cometido pola persona pola persona que tú tes exposto a maior das perspectivas da túa vida, a quen lle tes dado a túa maior confianza, é que a persoa que durme contigo. O, o, o feito de estar na casa é, é o momento onde tú liberaste de todas as alertas de seguridade. Se tú estás nun entorno eh, escolar e quedaste nun, nun pasillo, por exemplo, a oscuras, bueno, saltan as alertas, estás nun situación de estrés, se hai un ruido, escoitas tal, pero é que eso non o facemos na casa. E é na casa onde se produce ese acto de violencia. E como a maioría das mulleres non identifican os feitos que se cometen contra elas como feitos de violencia de xénero, pois entón, moitísimas veces chegan os despachos dos profesionales Usted considerase que é víctima de violencia? Non, para nada, non, non, non. Entón, comeza o procedimento, como se fora un asunto normal, pero despois pode ocurrir algo que te faga detectar que existe violencia. E entón, tú podes dicir a muller, tes que denunciar. Se tú denuncias un asunto penal dentro dun procedimento civil de solicitud, por exemplo, dunha custodia, automáticamente se te atribuye a mala fe de que estás instrumentalizando a denuncia para conseguir beneficio. E iso non é certo, porque o feito da denuncia é o comenzo dun calvario para calquera muller. Empezando pola enorme dificultade que ten para elaborar o discurso verbal, para contar o que lle pasa. Saltar o, o enorme mm, em, escalón que supón denunciar o pai dun fillo ou dunha filla, porque entón entra en xogo o sentimento de culpa. lle privando do, mm, o meu fillo do seu pai vou obrigar, vou facer que este pai entre en prisión, eu son a culpable, porque eu rompo a paz familiar, porque as mulleres seguimos sendo responsables da paz familiar. Entón, entramos nun sentimento de culpa, e se ten sentimento de culpa, che di que non denuncies. Entón, o feito de denunciar xa supón para a muller un revulsivo interior tremendo, pero eso é un tsunami auténtico. E despois, a recepción que se fai da denuncia. Se tú fas unha denuncia onde traes un parte de lesións ou a cara toda moratada, ninguén vai dudar o que estás contando. Pero se tú chegas tan normal, nese desdoblamento onde tú xa estás pasada de voltas, fas a túa denuncia e contas eso como moitas mulleres os, o contan. Contan situacións su, moi violentas, moi dolorosas, cunha frialdade que dices tú, Dios mío, pero es que no, así non podo declarar no xudgado, porque ninguén a vai creer. Entón, comeza un periplo durísimo e eu o que escoito de moitísimas mulleres é quen me mandaría a mí denunciar? Entón, moitas veces denuncian, arrepíntense e como ven que aquilo non arranca, non arranca, é dicir, non obteñen a súa, satis, a súa seguridade, a, segura, a seguridade das crianzas, porque vai seguir habendo visitas, vai seguir habendo relación entre os nenos e nenas e seus pais, entón elas di, pero para que denunciei? Que eu Non, é dicir, non é que denuncien para obter un beneficio, senón que denuncian porque realmente teñen que obter a protección, non o beneficio, senón a protección. A protección. É, é dificilísimo porque a incredulidade do xudado síntese e elas síntenno. E entón comenzan unha declaración cunha voz potente empoderada de algún xeito e moi moi seguras de si sí misma e terminan a declaración así caladiñas, fundidas, eh, non me acordo, xa cun hilo, un, hilo de voz, un fío de voz, claro que os parámetros para, ca, para a valoración da credibilidade non, non, non encaixan. E entón, non a creo. É un pouco así. Eu teño esta reflexión que a teño compartido con outras compañeras tamén abogadas. No momento no que as mulleres eh, alcanzamos un dereito que antes eh, estaba senos eh, restringido, e entón de repente empezamos a ter moita visibilidade, hai un recoñecemento dos dereitos das mulleres, hai como un avance non? na defensa na, en alcanzar a satisfa, um, o recoñecemento dos nosos dereitos, esa sería a tal. Automáticamente hai unha reacción social. Unha reacción social en contra. Eso está perfectamente descrito por la autora Susan Faludi, que ten un libro que precisamente se titula Reacción, que di, por cada momento de, de, de conquistas eh, das mulleres, de, de o reconhecimento dos seus dereitos, hai unha, unha, unha corrente obstaculizadora nese avante e que votan así incluso para atrás. No momento no que se dictou a, a lei de violencia de xénero foi un momento crucial, porque era o recoñecemento real dun problema que se lle puso nome e tiña unha lei orgánica que recoñecía a existencia dese problema e poñía un montón de recursos para a súa solvencia. Entón, hubo unha reacción brutal dende todos os ámbitos e dentro do noso propio, eh, no ámbito judicial, hubo moitísima. Presentáronse moitísimos, eh, creo que eran eh, cuestións de inconstitucionalidade, é dicir, xueces e suizas que presentaban recursos ante o Tribunal Constitucional por entender que a lei era inconstitucional. Moitas máis actuacións en contra desta lei que, por exemplo, eh, tuvo, recibiu a Lei General Tributaria, que buscaba non a vigilancia da ciudadanía, para garantir que todo o mundo declarara os cuartos que realmente tiña. Pero é que esa lei non obtuvo ningunha, ningunha reacción, pero a lei de violencia de xénero moitísima. En moi pretiño da súa publicación, o mellor o ano así, surdiu unha lei, unha suiza, suiza de Cana, do xuzgado de Barcelona, quero recordar, chamábase, bueno, mellor me equivoco. Pero esta muller un día fixo unha roda de prensa e, e, e fixo unha declaración tremenda e dixo que ela no seu xuzgado e houbera comprobado que existían un montón de denuncias falsas para obter beneficios. Eses beneficios son que unha muller que ten medo presenta unha denuncia para expoñer ante a sociedade a violencia do seu compañero, violencia que non lle permite facer as labores de cuidado igual que as faiela. E entón reclamábase que ou non tuvera visitas ou que non tuvera custodia. Pois eso, en lugar, en lugar de ser interpretado como un feito de unha medida de protección da muller, in, in, interpretábase como unha, unha, unha oportun, un oportunismo para obter o beneficio da, do sistema e garantirse así que o pai non iba a ter nin a custodia, nin o millor iba a ter visitas. E eso dixo sen ningún tipo de dato. E eso foi como sembrar, eh, como botarlle gasolina a un, a un foguinho, un, unha lume pequeniña. Entón, de repente, moitísimos compañeros e compañeiras e moitísimos xudgados subironse a ese carro e entón non é violencia de xénero, é posible denuncia falsa, non mo creo. E de ali chegamos a aquí. Se o millor hai 300.000 denuncias ao ano ou 250.000 desas, de, desas denuncias acreditadas como denuncias falsas, pois o millor é o 0,001. É que non é significativo. Eso como decir, de repente aquí eh, un, un rapaz de raza negra, ou aframe, bueno, negro, de raza negra, ou eh, agrede a un, a un home de raza blanca, bueno, blanco, porque o da raza tampouco me gusta, un negro eh, <laughs> eh, agrede a un home blanco, un home negro, un home blanco, e de repente se empezamos a dicir que, que o tema do racismo é unha chorrada. Non é real, pero é que eso é unha nota, é que non todos somos malos, nin todos somos bons, sino que dentro dos mos, pois, o mellor hai algún que non é tan bo, pero é que esa non é a realidade, eso non é a fotografía social. E a fotografía social o que nos dice é que a maioría das, das mulleres non denuncian, e que o mellor tardan de 5 a 7 anos en denunciar. E moitísimas veces inician o proceso seu de divorcio sen ter ningún tipo de... non, non facer ninguna denuncia e calar, é dicir, deso non quero falar, deso non quero falar. Entón, a realidade é que a violencia que vemos é a punta do iceberg. Hai moitas mulleres xuices, pero por que no Consello do Poder Judicial a totalidade seguen a ser homes? A forma, é que volvo ao de antes, a formación teórica está moi ben e moi completa, pero hai moitísima reticencia. Tú cal calcar entorno no que fales e defendas o tema da violencia alguén o vai salir co tema da, das denuncias falsas, por exemplo. Entón, quero decir que eso ven a ser outro exemplo de reacción, é dicir, a sociedade non quere escoitar a realidade de discriminación e violencia que vivimos as mulleres. Porque no momento no que tú a destacas é unha xeración, que xa xerada eres. Eso será que che pasou a ti, pero non é xeral. É dicir, hai unha, un rexeitamento enorme para entender realmente o que está pasando. Entón, pois, tú escoitas na clase, danche un curso estupendo, moi teórico, pero despois, cando tú tens que leválo a cabo, pois, buscas argumentos para non ter que faguelo, porque non, é que non, non ten todos os requisitos, entón non é violencia de xénero. E iso pasa en, to, en todos os entornos, supoño que aí nese coincide, non? No que nese informe. Non hai moitas mulleres, que son suizas porque acceden cos mesmos recursos a través do aprovechamento académico e a súa eh, esforzo, pero nos mm, eh, sustratos de poder non están. Pode expresar nunha frase por que é beneficioso para a sociedade vivir en igualdade de dereitos e oportunidades? Porque non podemos tolerar unha sociedade na que se estean violando os dereitos de casi a mitad da población. É como se nunha clase de 20 alumnos e alumnas hai 11 que viven mm, mm, dun xeito que non lles permite eh, disfrutar das mismas pre, eh, dos mesmos privilexios que teñen os outros nove. Iso xenera eh, moitísima eh, frustración, eh, moitísimo malestar, eh, eh, non se está a gusto e iso xenera conflicto. Entón, unha sociedade onde a maioría da sociedade disfrutan igual medida das, das, das, of, das posibilidades, servizos, dereitos que lle ofrece a sociedade, pois é unha sociedade moito máis feliz. E eu penso que para toda persoa sentir que a persoa que está a teu lado vive a gusto é un elemento positivo para teu beneficio tamén. Entón, a igualdade e a xustiza benefician o conxunto da sociedade. Todo mundo queremos ter acceso ao mismo. Grazas por participar nesta idea de Escola Libre de Violencias Machistas, Educando en Valores, Educando en Igualdade, que é un proxecto de FAPA Orense Asburgas e subvencionado pola Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia.